さよならはまたから演算なのに大ずらしてしまうのそうやって昨日のことを消してしまうならもういいよ 腐る今日なんて互いのことを忘れていくまで映像でしょ のに愛を